Ciao amici, benvenuti nel canale. Oggi una nuova rubrica, i consigli di Laura. I consigli di Laura perché? Perché darò dei consigli pratici eh, dove si può risolvere delle piccole situazioni in modo veloce e in modo pratico. Quindi se vi piacerà questo tipo di rubrica lo scrivete nei commenti qua sotto. Se avete delle cose da chiedere o da poter risolvere me le chiedete e io vi farò un video e ve le farò vedere. E eh, intanto mm, vi voglio ricordare di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, attivare la campanella notifica notifiche così non perderete i prossimi video, mettere un like se vi piace. Però, cominciamo con la rubrica di oggi. Eh, non voglio darvi un consiglio, non voglio darvi due consigli, ma bensì tre consigli. Ma prima sigla e andiamo a vedere di cosa si tratta. Primo consiglio, le borse. Le borse, quelle di carta, quelle di plastica, quelle che avete in giro per casa, che le fate su e le mettete nel sacchetto. Ma c'è un modo per piegarle, un modo pratico, veloce, vi occupa pochissimo spazio, le avete sempre in ordine e le trovate subito. Andiamo a vedere! Qui abbiamo la nostra borsettina di plastica, quindi va piegata a metà ancora metà, ancora metà, finché arriviamo a questa dimensione e poi la si piega triangolo, triangolo, triangolo, in questo modo fino alla fine. Arrivata dalla parte dei manici si infila là sotto e voilà! Ecco fatto! Secondo consiglio, quanti di voi sanno fare il nodo alla cravatta? Quanti? Ma anche noi donne. Quanti il marito deve uscire la cravatta ma mi fa il nodo? Eh, quanti lo sanno fare? Come si fa? Andiamo a vedere. Dobbiamo fare il nodo alla cravatta. Quindi la parte più corta, più stretta, va più lunga rispetto a questo, più o meno così, un po' meno, ecco. La parte sopra si fa un giro, mi metto di profilo così lo vedete, un giro sopra, ancora un giro sopra e siamo qua. Questo pezzo lo passate dentro il cappio ripassate il pezzo qui dentro così e tiro e voilà e voi il nodo lo fate così e poi ve la sistemate logico se quella poi più sotto è troppo lunga la rifate e lo sistemate un po' meglio pensate. Ecco qua. State cucinando e quindi una scottatura. Come facciamo a far passare il bruciore velocemente? Andiamo a vedere. Vi è mai successo di scottarvi con una pentola, con il faro da stiro o con il forno? È una scottatura veramente veramente fastidiosa, oltretutto anche dolorosa, ma c'è una soluzione. Basta usare del ghiaccio e dell'aceto. Basta strofinare il ghiaccio sulla bruciatura, sulla scottatura e poi mettere qualche goccia di aceto e vedrete che il dolore e il bruciore passerà immediatamente. Grazie per aver guardato il video, ciao e alla prossima rubrica, ciao ciao!